कौन है आपका कैप्टन सर बॉल किसके पास हाँ ये समस्या है जी बॉल बड़ी बॉल किधर गोल पता नहीं बाहर ही right arm around the wicket अरे चलो चलो कीपर कीपर बैका बैका बैका बैका सारे लगा तू जी रे सही भी आप भी आ रे तू जी रे कमर खान कितनी हो आप रे आप रे कमर खान सर्कल से सर्कल से चला जी नहीं यार गलत आ रहे गलत आ रहे भाई भाई शहर से निकल गया आज बाडी खड़ी है ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਜਾਂ फिर मार दिया तो फिर गया तो बेटी होना है ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆਵਾ ਕਿਆ ਇਹ ਉਧਰ ਫਿਲਡਰ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਐਲਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ सीधा ही रहना है बाहर जाए बाहर जाए बाहर जाए आजा खुद आजा ये चीज ये चीज यार चला चला चला चला गुड़ हो गया आओ उस्मान ठीक है बारह तो दो चौदह चौदह हो गया ना ठीक उधर ही खेलना फिर पाँच ओवर इधर पाँच ओवर ਚਲ ਠੀਕ ਚੌਕਾ ਹੀ ਆ। ਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੌਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਜਾ ओ नहीं यार शाबाश शाबाश शाबाश ਚੱਲ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ओए यार ਸ਼ਾਬਾਸ਼। हैं ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ Oh. नहीं वो होता वो होता है ये बड़ी दे वो कैच कैच कैच कैच हो गया आ जाओ कीपर आ जाओ आ जाओ 16 ਆਹੋ 16 ਤੇ 18 34 ਤੇ 14 48 ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਛੱਡਿਆ ਆਹੋ ਚਾਚੇ ਚਾਚੇ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਖੇਡ ਲਈ ਆ ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਹੀ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੇ ਆਰਾਮ ਚਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੋਤੇ perché perché perché की में तो फंस गई देखिए आप यार मारो मारो मारो जाएगा क्योंकि इतना इजी नहीं होगा कैच तेज जाती है ना आशर ज़्यादा वजन हो गया साफ साफ कर लोगे तो फिर नहीं होगा मट्टी लगी होगी तो फिर करेगी ਉਹਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਜੇ 50 Yeah. कोई से फाड़ लो कोई से फाड़ लो सारा सबका खराब करना दे दसो यार जब कैच नहीं पकड़ोगे तो यही होगा ना ये बड़ी अच्छी बात कही आप यस पहले तो मुकदा पे ऐसी काम से वेल जी वो भी है ना पीछे भाई जी जिसल कैच नहीं फड़ोगे तो यह कोई होगा हम्म। अच्छा ठीक है ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਓਵਰ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ हाँ यार ये अपनी अपनी मर्जी ने खड़े हो कैच नहीं फड़ोगे तो भाई यही होगा अरे बस कर भाई ओ पागल कर दिया पीछे catch it, catch it. Option दे बाहर मारे आगे बोला पांच बॉलों पे पांच छक्के last ball excellent batting by Aqib excellent boy यार एक्सीलेंट बॉय 178 हो गया जी Gracias.